Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Inventor. Eu irei mostrar como baixar músicas de um CD que está protegido contra gravação utilizando um software que eu irei disponibilizar na descrição deste vídeo. É, como o canal eu não quero focar só para vídeo tutoriais de celular, eu vou mostrar também é, como baixar músicas né, referente de um CD protegido contra gravação e cópia. Tá utilizando o cdx que eu irei estar abrindo aqui só um minuto só um minutinho pronto com o programa aberto nós vamos fazer o que deixar do jeito que eu coloquei aqui ou qualquer nome que você quer Mas antes, vou mudar uma coisinha só. É só um momento vou procurar aqui. Aqui. Voltamos. É né, óbvio havia configurado para salvar no desktop só para não para Vamos clicar com o direito. Então vamos clicar em Extract CD Tracks do então, Compra Seed audio file. Eu vou reparar isso por causa que eu já tinha feito antes. Aí vai baixar, né, converter e vai colocar na pastinha lá bonitinho. Só um momento que eu vou voltar quando completar. E aí, então completo, né, o processo que foi efetuado. Vai se encontrar nesta pasta que eu abri aqui e pedi para salvar. Tá o nome, né? Nando Craze. Então vai estar todas as músicas que eu peguei do CD. Isso pode ajudar bastante pessoas é, que querem efetuar a mesma coisa e não sabem, né? E também eu vou deixar disponibilizado na descrição do vídeo, né? Certinho. E isso pode futuramente ajudar. Se você gostou, se você conseguiu compreender, deixa seu like maroto. Se você é um novo pessoa no meu canal, seja bem-vindo. Ali embaixo tem um botão escrito inscrever-se. É, clica ali e seja bem-vindo ao canal. Eu agradeço a quem tem assistido esse vídeo e eu desejo um ótimo dia. Qualquer dúvida, Deixa seu comentário que eu irei entrar em contato o mais breve possível, sendo que eu estou disponível no horário da manhã, né? Porque eu finalmente consegui o meu empreguinho. Fui.